igihugu cy'ibyiza ahabera abazoba bahashikanye no kwizera yesu kirisito gusa umwanya wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza umunsi tuzakurabira hamwe umwe mu bagize ubutatu nk'uko twari twabibonye ku cyumba gikurikira akaba ari we umwana yesu kirisito umwami wacu ndabimana ni nk'abicubahiro dufise kwisunga bibiliya kugira ngo dushobore kumenya icyo ijambo ry'imana ritubwira ukuri kwerekeye imana umuremyi wacu dusenge turagushima mwami yesu kubw'urukundo rwawe no kuba wemera yuko utumenyesha ibyawe na cyane cyane mu gihe uburiko udukura ahantu udushikana ahandi kwerekeza ubwami bwawe mu gihugu cyiza icyo abakijijwe bazoba bahashikanye na wowe yesu ukwizeye izina ry'imana rihabwa icyubahiro mugenzi kugira ngo ushobore gutahura neza kugira ushobore gushika mu bwami bw'imana kubera yesu ariwe nzira no kuri n'ubugingo urahamagarirwa kubanza kumenya yesu uwo ari we kwanza igihe yesu kirisiti yari ari ku isi yamye yitwararitse no kumenya ukuntu abantu bamutahura yabagije petero ati abantu bumva bamvuga iki cyari ikibazo cyoroshye kwishyura petero aca aramwishyura ati twumva bakuvuga ngo uri yohana abandi ngo uri eriya abandi ngo uri naka ariko hari ikibazo gikomeye yesu yapfuye abaza petero yamubwiye ngo none mwebwe mugira ngo ndinde matayo igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu gushika cumi n'imwe wewe ugira ngo ninde. bamwe bamufata atari umuntu kandi nibyo ni umuntu kubera yuko yesaya yari yarabihanuye muri yesaya ibice gice umurongo wa gatandatu aho yavuga yuko kuko umwana atuvukiye yesu nibyo yari umuntu yarasonza yararushe kandi abantu baramukengera ibibazo byose duhura nabyo yarahuye nabyo ariko kandi n'iby'ukuri yesaya arerekana yuko atazoba ari umwana asanzwe kubera yuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo yesu ntabwo ari umuntu asanzwe igihe yari ari ku isi yari umuntu ijana ku ijana kandi yari n'imana ijana ku ijana pawulo mucete yandikiye ab'i filipi igice cya kabiri duhereye ku murongo wa gatanu gushyika ku murongo wa cumi na kabiri pawulo aduhanura kugira umutima nk'uyu yesu kirisito kubera yuko ngo ntabwo yiyumviye kuringanira n'imana kandi ikintu cyo kumira ko mu yandi majyambo yaratahura yuko yesu kirisito ari imana kandi nibyo koko ariko kubera yuko urukundo yadukunze ngo yemwe kuva kuri icyo cyubahiro cyo kwitwa imana yiyambika umubiri ntatwe acika ubusa natwe ngo araganduka gushika ku rupfu kandi urupfu rukomeye rwo ku musaraba yesu naho yari asanzwe ari imana yemeye guhera icyo cyubahiro yambara umubiri mu yandi majyambo amaze gucika nk'ubusa natwe ntiyarakiri uwuringaniye na data mu yandi majyambo yarabaye umwana mu buryo bwo guha data icyubahiro n'aha byavuye maze amaze kuboneka nk'usa n'umuntu aradupfira none ubu yarasuye mu ijuru yahawe cya cyubahiro mbere kirengeye n'ibindi byubahiro byose kugira ngo abamwizera bose baze bahabwe ubugingo budashira muri ruka igice cya cumi n'indwi umurongo w'icumi hatubwira yuko yaje kurondera no gukiza icyari cyarazimiye igihe adamu na eva bari bacumuye yesu kirisito mwene kurema yesu kirisito imana nyine kuturema iwe nyine yategerezwa kuza kuducungura yaraje kuducungura yaje kuturondera kugira ngo dukire uyu munsi duhamagarirwa kumwizera gusa mugenzi wumviriza iri jambo uhamagarirwa kumwizera gusa reka yesu ahindure ubuzima bwawe niba wari uvise gukekeranya niba utamwemera mu by'ukuri nk'imana nk'umwami wawe uyu munsi ushobora eh, kumwemera ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe imana y'ubushobozi aringaniye na data kandi yaje kugira ngo agukize ntibibagire gukora eh, gusiga komateri mu gihe wowe ufise ikibazo cyane inyunganizi yesu akubwira neza